namozda sajdaga borganda birinchi peshona yerga tegadimi yoki burunmi men shu paytgacha burnimni birinchi yerga tekkazaman qay biri to'g'ri <coughs> alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah <coughs> namozda sajdaga borganda birinchi bo'lib peshonasini keyin burnisini qo'yishligi to'g'ri bo'ladi ba'zi ulamolar birinchi burnisini keyin peshonasini deganlar ham bor lekin afzali birinchi peshonasini keyin burnisini qo'yadi imom kosoniy badoi sanoida buni mana shu birinchi bo'lib e, peshonasiniyu keyin burnisini qo'yishligini tarjih qilganlar mana shuni ustun yaxshi e, afzal deganlar shuning uchun buni birinchi bo'lib peshonaniyu keyin burnisini qo'ysa yaxshi bo'ladi والله أعلم بالصواب